तो देखो बेटा स्माइल कैसा लग रहा है डर लग ले चलो गुड बाय इंशाल्लाह क्योंकि रेगुलर हाइकिंग नहीं चल रही so they taken horse I think हम पहुंच गए शॉप पहुंच गए थे मज़ा आया वाला लेपर्ड है कॉमन लेपर्ड जो पैंथर पार्डस इसका नाम है और उसके एंड अस्सलाम वालेकुम and welcome back to my channel आज हमारा सेकंड डे है करंटली मैंने अभी अभी नाश्ता लेके आया हूँ नाश्ता किया है व्यू चेक करें पीछे यहाँ पे बैठ के नाश्ता किया है सो आज प्लान हमारा यूबिया यूबिया साइड को एक्सप्लोर करने का कल नथिया गली को किया था नाश्ता हमने कहा कि कल क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे तो हम सोच रहे थे कि नथिया गली से हमें नाश्ता मिल जाएगा बट हमें नाश्ता नहीं मिला सो आई डिसाइडेड कि आज यहीं से नाश्ता लेके आएंगे ये जो गेस्ट हाउस है मेन रोड से काफ़ी नीचे करके है तो एक स्टीप हाइकिंग करके जाना पड़ता है अगर आपने नाश्ता लाना हो तो और लेके आए हैं लेकिन ये जो चने हैं यहाँ के ना ये अजीब से इनका टेस्ट कुछ ठीक नहीं लगा बाकी पराठे और अंडे वगैरह थे उनकी क्वालिटी अच्छी थी वो हमने खा लिए चने को स्किप कर दिया अब वापस करने जाने के लिए भी हाइकिंग करके जाना पड़ना था तो सो आई थाट के ठीक है भाई जाने दो रॉबी आपने नाश्ता कर लिया है हाँ। क्या खाया है एग चलो गुड आज जाना है उधर आपने हाँ। लिफ्ट पे बैठोगे हाँ। डरोगे तो नहीं नहीं कल भी आप मंकी को हम मैं मंकी को क्या करोगे बैना खाया था मंकी को बैना खिलाया था बनाना हाँ। खिलाया था अब हम हॉर्स के बैठ के दूध आ रहे थे अच्छा हॉर्स पे बैठ के अच्छा कल हम जब बाइकिंग कर रहे थे तो लालाजार ट्रैक जो है लालाजार नेशनल पार्क वाला नैथे गली वाला तो थक गया था रॉबी तो हमने फिर इसको हॉर्स पर बैठाया था है ना हाँ। बर्थडे होगी आपकी अभी आपकी बर्थडे नहीं है अभी आपकी जुलाई में है चलेंगे हम नाश्ता करते हैं ठीक है और मिलते हैं इंशाल्लाह जब हम आगे निकलेंगे एंड गुड मॉर्निंग आज हमारा दूसरा दिन है so I am on let me turn turn ले लो ना स्टेयरिंग आगे आगे अच्छा आज हमारा सेकेंड डे है और हम हैं अभी मरी एबटाबाद रोड पे जो नथिया गली यूबिया और इन पॉइंट्स की तरफ जाती है सो so, आज हमारा प्लान है कल हमने नथिया गली में एक्टिविटीज़ देखी थी और कवर किया था आल दो नथिया गली से पहले एक जगह आती है जो अयूबिया और नथिया गली के बीच में है जिसका नाम है डूंगा गली वहाँ पे काफ़ी बेहतर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जिसमें एक वाटर पाइपलाइन है या gas pipeline I no idea उसके साथ साथ एक ट्रैक बना हुआ उसको पाइपलाइन ट्रैक बोलते हैं ठीक है वो भी एक अट्रैक्शन है उसके अलावा मुशपुरी का ट्रैक है हम कल नथिया गली गए थे और नथिया गली में हमने एक ट्रैक है लालाजार नेशनल पार्क वाला वो किया था जिसमें कुछ एनिमल्स भी हैं और कुछ बर्ड्स भी हैं लेपर्ड ही फ़िलहाल हमें कल देखने को मिला था और अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज हमारा प्लान है कि आज हम यूबिया की तरफ जाएँ वहाँ पे तो स्पेसिफिक इतनी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन तो नहीं है सिर्फ सिवाय एक चेयर लिफ्ट है बाकी वहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे कोई एक्टिविटीज़ देखेंगे और आप हमारे साथ रहिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें सो ड्राइविंग खैर मैं इतना कोई अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ दैट्स वाई मैं अभी ज़्यादा फिल्म नहीं करूँगा ड्राइविंग के दौरान सो so, मिलते हैं शुभिया में या फिर डूंगा गली में देखते हैं कि कौन सा हमें फिजिबल रहता है वैसे डूंगा गली में जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं वो हमने ऑलरेडी की हुई हैं पाइपलाइन ट्रैक भी किया हुआ है और दूसरा जो मुश्कपुरी ट्रैक है वो भी किया हुआ है so I am right now with the family मेरी फैमिली जो है वो लिल पड़ी तो जो है वो ईजिली हाइकिंग करना चाह रहा था कल और कर भी रहा था तो मेरी वाइफ है उस वो कह रही है कि मेरे से हाइकिंग नहीं हो रही सो दैट्स आई प्रेफर्ड यही है कि हम यूके ही जाएंगे ठीक है अगर फ्रेंड्स हों या कोई बॉयज़ हों या फिर कोई हाइकिंग के शौकीन लोग हों तो फिर हम हाइकिंग कर सकते हैं all I am very fond of hiking so that's why most probably हम यूबिया जाते हैं तो मिलते हैं यूबिया में अभी थोड़ी सी रोड की मे भी आपको आवाज़ भी डिफरेंट आ रही होगी ये रोड थोड़ी सी रिपेयर कर रहे हैं इस वजह से रोड डैमेज है इस वजह से थोड़ी सी स्पीड लो रखेंगे और थोड़ा केयरफुली ड्राइव करेंगे मीन आप हमारे साथ रहिएगा मिलते हैं अयूबिया में तो कवा बोल रहे है क्या कह रहे हैं क्या आवाज आवाज क्या निकाल रहे काओ काओ क्या और जी वी आर इन अजूपिया हम यहाँ आए थे चेयर लिफ्ट के लिए केबल कार के लिए लेकिन ये ऊपर से जा रही है यहाँ आके पता चला कि ये तकरीबन सेवन टू एट मंथ से बंद है सो so, अभी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक टनल है जो लास्ट गवर्नमेंट ने रिस्टोर की थी जो यूबिया से नथिया की तरफ लीड करती है सो so, उसको एक्सप्लोर करेंगे वहाँ जाएंगे फिर यहाँ पे राइड्स हैं बच्चों की तो रॉबी को हम कुछ राइड्स दिलाएंगे रॉबी हे रॉबी वो छोटा बेबी हम अभी टनल के पास आ गए हैं बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे मंकीज़ भी हैं पीछे सो चलते हैं टनल में देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ से हमने नीचे जाना है वो जहाँ लोग हैं ये हम मोटर टनल पे आ गए historic motor tunnel UP national park land of biodiversity entrance fees लिखी हुई है और ये इसकी कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं रेनोवेशन के टाइम की जब रेनोवेशन की जाए जी हम टनल में आ चुके हैं अभी हम तकरीबन फिफ्टी रुपीज़ का टिकट्स हैं बहुत ही ठंडी हवा आ रही है टनल से Oh. water. So cold in here. Oh. was built in 1891 Welcome to the pipeline track from Ayubia side. That's the tunnel. ये अभी हम एंटर हो चुके हैं pipeline track, the great Ayubia National Park with huge trees, cedar trees हैं देवदार के ट्रीज़ हैं बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं if I will be able to show you since British time and it may be earlier very dense jungle see the trees see the trees asset of Ayubia national park army in insignias and regimental badges installed during British regime ये बैजेस इंस्टॉल्ड हुए हैं जी देख सकते हैं आप ब्रिटिश टाइम के पत्थरों पे इनग्रेव हुआ हुआ है sometime it's readable and sometimes it's not क्योंकि बारिश और पानी पड़ पड़ के थोड़ा सा डैमेज हो गया but it's still there it's still beautiful These are the replicas of army insignias and regimental badges. Beautiful. It's beautiful view here. Waterloo and William. A lot of what a beautiful view it is. beautiful waterfall all the water is very less what a beautiful view it is still the signs यहाँ पे साइंस के रेप्लिकास लगाए गए हैं या नॉट श्योर के ओरिजिनल हैं कुछ ओरिजिनल भी हैं आई थिंक टुगर गली is three and half kilometers away from from this was the most beautiful view let me show you आप चक्कर आ रहे हैं A few minutes later. अगर आप भी हाइकिंग और ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो एक चीज़ मेरे मशवरा याद रखिएगा कभी फैमिली के साथ ना आइएगा फ्रेंड्स आ जाएं अगर फैमिली में प्रो हाइकर्स हैं मीन्स के जो हाइकिंग को पसंद करते हैं गिव अप करने वाले नहीं हैं उनके साथ आएँ वरना फैमिली वालों की बस हो जाती है सो so, हम हाफ ट्रैक किया हमने और हाफ ट्रैक किया है हाफ ट्रैक करने के बाद we are leaving now so ऊपर चल के देखते हैं अभी तो काफ़ी स्टीप है right now in Ayubia enjoying the low eats naan समोसे एंड चाय और बिस्किट्स राइट जी अयूबिया का टूर डन अयूबिया में एक खानसपुर खानसपुर है या खानसपुर या आई हैव नो आइडिया कि इसका एग्जैक्ट नेम क्या है वहाँ हम नहीं गए बाकी यहाँ पे केबल कार तो वैसे ही बंद थी जो चेयर लिफ्ट है उसके अलावा एक टनल थी और एक पाइपलाइन ट्रैक था वो हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया है so it was good it it a good day so right right I am signing out एक स्लो इट्स खाए हैं हमने थोड़े से इतने एक्सपेंसिव हैं और टेस्ट बिल्कुल नहीं है सो वी प्रेफर कि हम कम से कम चीज़ें खाएँ so that's all for today if you like the video to like it and अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू अल्लाह हाफिज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके एक्स्ट्रा स्वाबेदारैन कमाना मत भूलिएगा Hey, this is this is this is Bro God's channel.